は来ておりますおあすげえすげえすげえレンジメニューをやっていきたいと思います濃厚ですめちゃくちゃうまい一回味わうモード入っちゃうとダメなんだよもう どうもンドの飯よりチャレンジメニューが好きマック鈴木おじさんです <laughs> 私は本日、はい、青森県は三沢市に来ております寒い寒いあなんだここ札幌エビ名車うわ寒い寒い寒いあここあったかい何このあここラーメン屋さんあここラーメン屋さんで何これ大食いチャレンジ 濃厚エビつけ麺制限時間内完食で無料おまけに他特典あり挑戦者求む総重量およそ 2kg3000 税込み何これチャレンジメニューじゃん何ここ寒さもしのげてチャレンジメニューもできるんじゃんはいというわけで今から私青森県三沢市にございますありがとうございました札幌エビ名社さんでやられてるチャレンジメニューに、はい トしていきたいと思うんですけれども、うん、一応今ゴリちゃんもこれ持っていただいたのと同じやつがあってこちらのチャレンジメニュー制限時間30分とルールこんな感じですねこれ多分ですが結構優しめなチャレンジなんじゃないでちょっとご主人にお伺いしたところ1か月前ぐらいに、ね、始まったみたいです あ最近なんですねかなり最近でもすでにも成功者いらっしゃるええー、もうすっごい嫉妬 <laughs> もうすごい嫉妬初めての成功者になりたい人間としてはああなるほどその方がね、えーと、3分の星ぐらいでクリアされたのかな3分の星ってことは27分ぐらいですかねあの多分もう成功者いらっしゃるんで僕が競えるのはもうタイムしかないのかなとなるほど今回そこに、えー、ポイントを置いて、はい、チャレンジメニューを やっていきたいと思いますはいエビビエビビエビビお前は何のエビ伊勢エビボタンエビ車エビキュキュもういいですかもういいですおじさんおじさん39歳になったばっかり腰痛いんですよおじさん大丈夫です大丈夫おじさん頑張ってるんですやってみよう はいというわけでこちらチャレンジメーバが来ましたので早速チャレンジしていきたいと思うんですけれども多分この前の冒頭のね映像でこのグツグツがあったと思うんですけどなんかマグマってましたマグマってましたねとマグマと同時にものすごい素敵な香りが今店内充満してます、でこちらがチャレンジメニューです早速いいきたいと思いますんではい 今日メインに関してちょっとこっちずれる視線がずれる瞬間あるかもしれない申し訳ございませんじゃあ行きます、はい、お店の方にちょっとカウントダウンすいませんお待たせしましたあの5秒前ぐらいからカウントダウンよろしいでしょうかいきます、はい、54321スタートよいしょいただきますいただきますこんな感じかなよっしゃあ でこれつけ麺のつけ汁はあのオーダースタイルらしいんですでにもうオーダーしちゃいますすいませんつけ汁もう1個くださいお願いしますやっぱ速さでいきたいんでね3分残しどうだろうなおおいこのつけ汁うわエビ強っ の香りがしますかあのねこ焦げるというか、香りが高くなった時のエビのこの感じがすんごいやばいで口に入れるとまず風味というかバーって広がるんだけどで終わった後に鼻からファって抜けるんですエビが抜けるんですよエビがねありがとうのあれなんす早い早い早いいかよからない、うん、今日は地元のね めちゃめちゃ可愛いちびっこいますからねお兄ちゃん頑張れよかわいいありがとうございますかわいいもう本当にもうめちゃくちゃ濃厚っすねこれうんうまいこれ麺そんなにつけなくてもいいかもなあ本当ですかうんそれぐらいもう味が濃厚というか もうなんかね濃厚なレベルがやばい、うん、ど濃厚ですねこれど濃厚 まいあの麺があスープは濃い分麺が負けるかなと思ったらむしろ麺が超強力で全然負けてないというかむしろ勝つぐらいの勢いだから結果バランスいいですよねまあ簡単に言うとめちゃくちゃうまいはいわかりましたありがとうございます 高だからすぐ上がっちゃう相当力強いなこの麺本当に三十分っ意外と短い大丈夫です めちゃくちゃうめえからなんか飛ばしようがねえなこれ味わっちゃったよもう <laughs> 一回味わうモード入っちゃうとダメなんだよもう もしれないこれ食べ始めて思ったんですけど、これクリアされた方結構ガチだと思いますよガチ寄りな人だと思う っぱあれあれすごいわ。 クオンリーのマッチョマンって感じですよすごいんですよマジでなんか現役バリバリの時のシュワちゃんみたいな感じやばいマッ、まマッスルですよ ゴリシコ系ってことですかゴリゴリゴリ系ゴリゴリ系ゴリゴリ系マジで本当食べるわかる本当にすごい食べ応えがもうつけ汁もわかるお願いします 箸と太さ変わんなくないですかほらあすいませんありがとうございますこれはスピードは出せないけども27目には勝ちたい 食べたなこの量本当にですよねいやこれマジでセミプロ以上じゃないと多分食べれないですよあ本当ですか、うん、ちょっとじゃあ大食いやってみようかなぐらいのそのちょっと食べれる人とかじゃあ絶対ないっす 当にこれ かります結構ガチなの分かりますガチですねスピードが出せない 分で食べたな重量以上のそんなもんじゃないそんなもんじゃない全然違いますかおお腹に寄ったらこれ食べてみてください じゃスープできたらお願いします、はい、僕はちょっと後でどんな人が作りやしたのか細かく聞きたいと思います

マジでうまいんだけど僕辛いのあんま得意じゃないんですけどこれはめちゃめちゃ美味しいの本当にうまいこれいやきつ <laughs> これマジうめえなガチモードが一緒すり入る ねこれスープ割りってあるんですかありますよありますか、はい、これお願いしてもいいですかはい、はいえ出たよ出たよガチでわかんないリアルにかんないこれちなみにルールはスープも食べ終わったらなのかなスープも飲み干すものとするここ大事ですよスープも飲み干すものとするですからここ大事です正直僕これだけときついこれだけだと 食べていく中でもしあちょっとスープ結構残りそうだなって思ったらガムギリギリだったらそれを前もって言った方がいいかもしれないですよスープ割りわかりますこの結構ガチなのわかりますいやこれはちょっとガチだわ。 何みたいですよいやなんかうまそうだなおっとすいません、はい、あとあの油そばと煮干しそばもください何で食うんだよまそうだなチャレンジはこれ割って飲んだら終わりだもんねそうですね、ね、そうすればこれ P でいいんだもんね、はい、その後でますねはいいやせっかくなんでちょっと 食べちゃおうかなってせっかく食べちゃおうかなってそんな感じでっていうかそのにらいぐらいにしとかいいかなこれ結構きついな俺なお願いしますあなるほど、はい、おそらく えっと普通でお願いしますはい、はい、 <laughs> チャレンジメニューの動画のはずなのにちょっとこの辺から変な空気になるんですね <laughs> あ普通に食うんだと思っ ごちそうさまですはいこれの欲しこれの欲しいこれあのちょっとねレベルはかなり高いかなり高いはい三十分だとこれは俺は高いと思いますなのでもしチャレンジされる方いらっしゃったら、はい、結構覚悟は決めた方がいいかもしれないですある程度なるほどって思いました 煮干しと油そばでございます煮干しと油そばはいああうわこれやべえやべえこのルックスやべえすごいっすねちょっとちょっと混ぜて置いとく先にこっち伸びちゃうから煮干しから おおすっきり系だけど麺は太いでねお麩が乗ってんだよお麩あこれですかあ本当だうんうまいなんか食べ応えやべえ さっきのチャレンジメニューヘビーだったなこれも結構来てるもん しょあすまでありがとうございます油 そばに適してるわ多分、はい、これ食べた方がいいかもしれないあ本当ですか僕はこっちこっちおすすめしますそれ食べたいこれいった方がいいと思ういやマジでこれ超うめえもう歴代12レベルでうまいやっぱ麺だな すいません濃厚札幌味噌と焙煎醤油もお願いしますはいこれとだってうまいんだもんいやもうお腹減ってきたお腹減ってきたじゃあこのこちらのスクリューパイルドライバーいただきます全然違う全然違う 食ってるしさんえじゃ行く一個行くえいいんすか一個行くあじゃあさせていただきますじゃあいやマジでこれこれあすごいおいしいめちゃくちゃこれ何ったらこのな美味しいからし味噌みたいな感じですかわかんないけど なんかにニラとか入ってるのかなこれなんだろう辛っすごい公式アプリがあるえ三沢エアベース店のこの札幌エビ名社さんのアップルストア Google プレイで手に入るよぜひ これは肉汁ってつけるだけある肉汁ザンギで書いてるだけの肉汁これは焙煎醤油これは焙煎醤油、はい、ちょ想像してるのとだいぶ違うなんかねこれこういう感じなんですねいや全然うまいっす全然うまいっすあのねこれはちょっとあそこに似てますあの一風堂の ピオみたいなあの五行ってわかりますの乃木坂かどっかにある五行っていうあの確かね福岡の空港かなんかにも入ってるんですよ、そこのちょ感じちょっと似てる小橋丸系ですかそうそうここ小橋小橋ちょっとあそうのすっきり系ちょっとすっきり系そうっすいいっすね 旅グルメ番組みたいな確かに細麺もうまいしあの生姜をブレンドしたらまた変わるあそうの生姜うん 結構お腹いっぱいですけどね <laughs> いやでしょうでしょうよラスボスでございます。あ、すみません、ありがとうございます。 ましたあざすあざすどういう感情ですか向こう側だよ向こう側スピードのスピードの向こう側ですね溶けたバターみたいな感じるんだよなるほどあおやすみなさい 結構あると思うんですこれこれってか27分でクリアされた方結構俺すごいと思うんですよこれ食べれば分かると思うんですけどいやもうやばいっすよいやこれはでもめちゃくちゃうまいです